Please recall me. Awesome. Awesome. Please recall me. هو انت لاعب زربة الحوثي الحوثي النقص I'm recalling a teammate. أسف Awesome. بس يعني باقي عندكم واحد تحت بس هذا واحد فوق блядь. Awesome. لا لا لا هذه ايش؟ كذا ابوه Marked a location. قام يعالجه قام يعالجه قام يعالجه شباب قام يعالجه صحات شباب صحات طلعوا دايين على ابو كلاب وحتى الموميا اي والله ولك شنو اللوب ذول اللوب شنو؟ اسم لا روح والله انك ذيب ايوب واسطورتي اسطورتي اسطورتي رقم اربعه اوف اوف اوف اوف ابلع الله عليك خلي المومياء ابلع ابلع ابلع ابلع انت والمومياء مالتك ابلع ابلع يا كمبر هلا يا علي انت والله والله تصبح ما تخليني وحدي بعد شويه اقول اه ما دور هنا لا بس انا بس يعني اسمعني اجي مني من يقول سيف يا جول جول لا لا واتش اوت Help! فينيش احنا اكثر من واحد كان في هذا اللي عايش فيه شوفت اللي فتح السيارة وراك وراك واحد اللي فات لا لا لا لا واحد جوا من فتحة شفت طلع برا ما ادري شو مدري لا تفنش يا عبد الحقير ما راح يدسون على راسك انت عاد تفنش كسر دفتها من فنش بها شكرا لا لا لا عوف الشاعر معوف عوف خلي ولنوم عوف الشاعر شو يعني؟ ايه الشاعر آه. يعني <laughs> رجال رجال لا لا شاعر شاعر يعني شاعر يعني مفرد شاعر يعني جمهور كذا مربى حط انمي حبيبي حط انمي Form up on me. Don't give up. Your teammates can still recall you. والله جريمة والله قلبي يستفنش انت مو راح يدل على مكانك المفروض تتفنش Moleque de bicicleta. I got supplies.